É o menino da Angoba Casanova In the air, tá no ar Você já sabe Olá, mais noite com garrafa Bate mais Boa Mulheres bem gostosas Tá demais Yo, yo Dinheiro na minha conta Tá demais Yeah, you know My music está rolando, rolar Já demais Yeah, sabe Piero Bradazzaro